bueno vamos a en este video en estos próximos videos vamos a, ver cómo se puede hacer este modelado de este proyecto estaba mirando esta foto que sale de este punto pues, está raro porque es como desde por acá pero dice que la tomaron de allá bueno esta es la, la casa de, de Walter Gropis y es la que yo quiero me gusta mucho y la quiero hacer en Revit entonces pues vamos a compartir en estos videos si se puede pues y ojalá que no se demore mucho porque es que se alarga mucho aquí lo que hice para importarla eh, para importarlo desde SketchUp para importar el terreno entonces aquí lo que toca es eh, seleccionar la, la, región que ustedes van a trabajar ya pues ustedes sabiendo aquí aquí en, su no me refresca muy bien la, la pantalla sabiendo que ustedes tienen la la, la importación del archivo que ustedes van a manejar entonces ya ustedes seleccionan el terreno que quieren y, que yo tengo en este caso este y listo entonces este yo lo tengo en el escritorio voy a ponerlo aquí ah, que decían estaba hablado en otros videos que no sabemos si mostrar todo esto porque dice que está guardado en versión listo esto es lo primero que tienen que hacer es desbloquearlo ah, mira ahí ya está ahí está bloqueado lo desbloquean y lo guardan como SketchUp 6 porque si no el Revit no lo esta versión de Revit 2013 2012 no lo deja no lo lee entonces me falta verificar las medidas aquí yo ya lo tengo entonces pues voy a voy a borrarlo para volverlo a hacer y que ustedes vean ya yo tengo ahí pues mi plantilla métrica construcción que la plantilla de construcción aquí está y ya ustedes le dan insertar acá la seleccionan autodetectar porque si lo ponen que ah, si está seguro que está en metros o en milímetros pues denle la opción pero pues es mejor dejarlo autodetectar, pero siempre que no, no porque no saben de seleccionar esto, sino sino seleccionarlo cuando se está totalmente seguro que no va a fallar, o sea, tiene uno que estar mejor dicho al 100% seguro de que esto está el archivo que voy a importar está a la escala y todo está correcto, de estar seguro la medida para no tener problemas. Porque si no pues se nos corre, nos sale una cosa pequeña y y pues no, no nos queda bien entonces no importa ah bueno yo no sé pues igual en estos videos yo no sé pues no sé por qué pronto si uno ya hace falta no sé porque los, los hago realmente porque pero pues compartir con ustedes pues igual si se puede y aquí ya aquí ya queda el terreno entonces este es, toca crear la topografía seleccionar no importa y aquí toca seleccionar la de abajo porque eso trae dos partes ahí ah es que tocaba eso tendría que borrarlo en la tenía que haberlo borrado en la vamos a hacerlo otra vez porque eso y para hacer las cosas bien. Tocaba... Eso tocaba borrarlo porque no se nos genera ahí el error de la doble selección y pues es mejor estar seguros ahí si no se genera la doble selección, mire. Ahí ya está el terreno generado, pero pues ya es aquí seleccionar los puntos, pero de todas maneras volvámoslo a hacer para no tener problemas. entonces lo, abrimos otra vez ya lo desbloquean ah bueno pero vemos que aquí no nos genera bueno parece que no nos genera la esa doble esa doble curvatura no la genera aquí eso ya después de la importación aquí no la genera pues, ya está desbloqueado entity este terreno no, no la genera bueno entonces vámonos a la planta y y tomemos una medida para estar seguros que por lo menos las medidas están bien ya, ya que lo volvimos a abrir ¿Dónde está el de medir? Es que yo no, no, me acuerdo aquí, no hace rato que no manejo SketchUp. ¿Dónde está aquí? 20.000. uff 200 metros, imágenes 200 metros, bueno, vamos a guardarlo otra vez de todas maneras como SketchUp 6. SketchUp 6. Mano no. nos toca generarlas y pues, seleccionar ahí no nos está generando lo que queremos si ya se había desbloqueado Ahí si ya toca es que irlo probando y a ver qué pasa aquí también lo podemos hacer no vamos a, explotarlo a ver si es por eso aunque ya no nos queda como no, teníamos que guardarlo pero como es que 6 y nos vamos otra vez allá a ver si de pronto es por eso que no nos deja vamos aquí, topa surface, select por instance No se está dejando, no sé qué pasa. <sighs> Ay, qué fucker. no nos quiere funcionar esto vamos a revisar acá este video a ver si es que estamos haciendo algo mal según el compadre aquí a ver qué estamos haciendo mal ahí lo exploto. Lo exploto y le quito la parte de arriba así porque en el sketch no se puede hacer. No se le puede borrar eso. Vamos otra vez aquí a nuevo proyecto y vamos a escoger el de Full Metric Construction Metric. Vamos otra vez a, a la vista site. vamos a insertar linkat vamos a sí estarle lento es que cuando se está grabando este se pone pero lento lento lento ¿qué pasó? me colapsó démosle este Ah. nunca he manejado este botón. Vamos a ver qué es que como que no. Ah. Hide in view. No. Selecciona todo. algo mal. Porque no nos funciona. Mm, vea, este lo hace de otra forma, este alemán. Lo pasa a cat. Imagino que lo borra. Claro. Y lo pasa otra vez a cat. De cat lo pasa otra vez acá esa es una buena. Pero entonces algo estamos haciendo mal en el archivo de Sketch porque no nos deja ¿No será que está bloqueado el archivo? ¿Quién sabe? Aquí él no lo... No lo que, no le hace nada. Vamos a abrir Cropis normal. la que ya tenemos allá lock unlock vamos a lo guardamos otra vez y tengámoslo ahí a ver vamos otra vez a hacer esto porque no sé qué sucede vamos a hacerlo en la plantilla normal a ver si es que mi project no pero eso no tiene nada que ver construction de full metric este metric no tiene nada eso no tiene problema, una cosa tan sencilla y se nos va a alargar el video ahí haciendo una cosa que no pensé que me iba a durar tanto tiempo. Pero bueno, esas son cosas ahí que ahí vamos aprendiendo de todos al mismo tiempo. yo pensé que ya sabía hacer esto y vea. No. Hay veces uno cree que ya sabe y no. <laughs> Solo sé que nada hace, no digo. Platón, Sócrates, Platón. Insertar. No nos quiere dejar, no nos quiere permitir seleccionar solo esto porque le sale el screenshot se supone que el screenshot es a ver qué nos pasa ahora. A ver si nos deja. No. No sé qué sucede. পারলো আর text 123 SketchUp. Este, este como un under no sé ya sé vamos a hacer ese intento como lo está haciendo la pero si pudiéramos se nos borra todo no sé Nos quedó en la capa cero. No, no, no, no, no, no, ¿qué sucede? algo pasa con ese archivo. Algo pasa con ese... you. vamos a hacerlo otra vez cerremos mm, está montado ahí todo raro eso no eso no, algo sucede con ese archivo está mal hecho está mal algo hicimos mal algo hice mal vamos a ver <laughs> bueno que miércoles yo pensé que iba a hacer esto más rápido y ahora está lo veo. Vamos a borrar todo eso. Mm, vamos a ver. Mm, ¿Qué anota aquí opciones? Google Earth. Metros. Model. Ah, pero es Google Earth General to un template with basic styling and simple colors. Simple template fit and ah, inches. No, ingeniería tampoco. Plan view fit and inches. Plan view. Plan view matters. Ahí está en planta aquí. A ver qué nos bota. Vamos a hacerlo en este, a No, toca volver a hacer todo el proceso porque... de eh, pronto también estoy ganando mucho terreno y pero no eso no tiene nada que ver ahí tiene que funcionar el proyecto tiene que ser capaz de de generarlo Revit esta parte no me interesa tanto hasta acá con la vía No, si vemos el man no le, no le hace nada. Lo único que hace es aquí. Double terrain no lo desbloquea, entonces vamos a hacerlo así. Save as desktop. New folder. Drop Inclusive él tampoco lo... No sé qué versión de Sketch está manejando. Pareciera la 8 entonces vamos a dejarlo en el de 8 ahí bueno, hay veces no, cerremos otra vez esto a ver qué pasa vamos a ver aquí nuevo project routes de for construction construction investment Canadá vamos a hacer el proceso tal cual lo está haciendo acá a ver si es que estamos haciendo algo mal Está ahí ya que lo haces como importación de pronto por ese lado todos esos son errores que de pronto eso es lo que está pasando a ver si ahora <clears throat> claro y esta no la había probado yo ya si lo selecciona claro full explode parcial claro es parcial explode coger esto y suprimirlo. Claro. Ahora sí. Ahora sí, mis amigos. Estaba haciendo mal todo. Este alemán llega y lo exporta a CAT. vamos a seguir ese proceso en 2013 2013 ve a mí no me permite él estaba manejando la versión 2013 así ah, acá dice está manejando la versión 2013 Ven sin cerrarlo y borra esto y lo importa otra vez como AutoCAD me salió este error que no <clears throat> no he podido solucionar. Ese errorcito que me aparece. Es como un script ahí que no sé qué. Entonces otra vez coge y lo importa. Importar cat. drawing Ese truquillo si no lo había visto yo y ahí sí lo genera entonces pues, bueno vamos a ver ese truco no lo había hecho yo así ya cagué porque necesitamos ese trabajo claro, de diferencia <clears throat> ese truco yo no lo había hecho ya ahí lo genera y mm, capaz de hacer todas porque igual solo está la curva ese truco si yo no lo había hecho aprendí algo nuevo haciendo este video bueno nos bota exactamente el mismo error bueno aquí no lo dejo ver ni siquiera lo dejo ver este uy gracias a este hombre vamos a agradecerle aquí thanks vamos a ver aquí cómo le queda el terreno a él que está bastante chévere el terreno de él una montaña Aquí nos genera, nos genera. Bueno, bueno, ese, ese, vídeo. Vamos a ver el de nosotros cómo nos finalizar. fui De nosotros cómo nos queda. Ah, bueno, ya sería. ¿Usted no lo borró allá o qué hizo? No, si él lo tiene que haber borrado. Vamos a ver. claro coge este moradito y lo borra parece que sí queda como mejor más fiable la claro así ya no, no hay problema de queda muchísimo más fiable la importación y vamos a, a ver Nos debía haber quedado en la vista, pero nos quedó mal, porque nos quedó donde nos quedó. No sé ahora cómo. No. Ahora como lo... No se puede. vamos aquí a veo footing entonces no nos estaría sirviendo la vista para nada entonces no, nos sirve borremos esto volvamos otra vez al aquí no sabía de hacerle importar car o si no, no, ahora sí instance okay. a boundary of the surface could not be auto detect Gravity will impose a uh, It may one larger than one. Ah, ok. Que no encuentra el borde. Suprimir. Cerramos esto. <clears throat> y aquí ya uno le puede generar si quiere interpolar más, que igual yo le veo que está bien bien interpolado. ahí está la ubicación que el Walter Gropius le dio a la mm, lógica. Vea. Ubicó en este punto, tiene toda la colina, claro. El proyecto se apodera del lote. Es que Walter Gropius será uno de los arquitectos más inteligentes y teóricos en cuanto a estas cosas. Entonces, mm, no ubicó la casa en cualquier sitio <laughs> ni tampoco construyó todo el lote como hacen los arquitectos hoy en día cogen el lote y lo construyen todo. <laughs> llenan todo, así no tengan nada que meter, pues llenan todo el proyecto. Si son 500 metros, 600, una hectárea, la llenan. Pero no, este señor no. Este señor no era así. Perfecto. Aunque No sé si estamos... Mm. Mm. Y ahí sería cuestión de... tuviéramos pues, algún punto aquí, pero no, a la vista no. Base of footing. Está de pronto. tampoco de pronto si hacemos un muro vemos esta imagen según esta tiene ah bueno aquí en esta dice que el norte guiar vista ah no girar vista catalán el propietario de la empresa pero casi siempre el norte en estas vistas está hacia arriba no hay que, se, turna de todas maneras ah, no lo deja pareciera que no lo deja todas maneras no lo deja ser. no, estuve leyendo y él, él, ubicó este proyecto aquí porque le quedaba muy cerca a, la casa de, a, la, escuela de su hija ya debe ser una señora adulta y mayor de la hija que tal vez estudiaba en algún sitio en estos por acá en algún sitio de estos Breaker Bridge este sitio lo escogió él por esa razón tal vez por otras razones no, no está ahí de, Walter Gropius no hay muchos no hay muchos libros aunque fue pues, los que yo he visto no si alguien tiene alguno o algo eso es bueno o sea bueno si alguien lo, lo, conoce algo tiene algún libro o algo vamos a ver cómo vamos de tiempo